Imanol eh, ezaguna da, bian airen gatik, ez? Suposatzen dut, Bian nahi dela mm, Bernardo Atxagaren novelan ba, inguruan egindako pelikula. Eta, bueno, joan zen urtean estrenatu zena, eta, bueno, e, orain, ba, ba dirudienez ja nahiko ibilbide edo egin ez? bian airen kasuan, adibidez, ba, iru egon ginen ez egiten, baina gehien bat diru kontua gatik izan zen, ez? azken finean, ba, e, teknikoki ere ba, maila bat ematea nahi genduela ere, eta hori lortzeko denbora aldetik ba, dirua behar dezu ere, ez? Orduan, ba, bueno, sufrimendu hori nolabait, ba, eh, kontutan leuki behar dezu, ja, pelikula egiten azten zarenean, eta pelikula egiten azten zarenean, e, deritzot, ba, asira, asiratik, ez, e, ja, finantzak eta bilatzen, eta gero estrenaldi heldu da, eta, bueno, azken finean, ba, ia laburteko, ba, ba, prozesu batean bilakatzen da. Nire, nire kasuan, egia esan, ba, bueno, eskola behar bada, ba, amaituta bere ala, ba, ja, bian nahi sartu nintzen, ez? Horregatik, igual, lagur metraiak, agian, ba, eskola munduko, ba, praktika batzuk dira gehiago. Eta alde hortatik, ba, nire lan profesional lehen da bizikoa, ba, bian nahi da, ez? Eta ala sortatu da, ez? Zuluzen metrai gisa. Baina, bueno, ni emaitzarekin pozinago, pozinago. Azken bueno, ibil bidea, ba, duzea <clears throat> ez da, pelikula bakar bat delako, baina pelikula hauz da, ez nola baita. Pelikula egiten e, hasiko naizela pentsatzen dudanean, ba hor, mm, premisa bat dauzkat, eta da azken finean nire ikuspuntutik ikustea pelikula edo novela. Ez novela, orain ja pelikula proiektu gisa. Mm, distantziamentu bat dago, eta distantziamentu hortan, unibertso bat sortzea da gakoa. Eta nik unibertsio hortan ba, mm, linealtasun bat ikusten dut, elementu guztiak e, batean egon behar direnak, antzesleak, animaliak, e, naturako elementu guztiak, nolabait unibersoa sortzen dute, ez da, obaba moduko hori, ez, azken obaba da. Eta obaba hori, ba, finean, antzesleen gana ere, ba, bereien lan egiteko eran, emaitzan, ba, e, modu horretara iritsi behar da, ez? Horregatik, maila berberean daude, intentsitate maila berberean, ez? Bai, an, bai antzesleak, bai, ba, bueno, element, eskenografia guztiko elementu guztiak, ez? Hor daude. Horregatik, mm, bian da pelikula agian ba, premisak oso zehatzak dituen pelikula bat edo, ez? Hasieratik hasita, ez? bueno, nik uste gainera dela gero emaitzaldetik ere, ba, e, nahiko bete direnak edo ez. Agian, ba, neofitoa izatearen gauza izan daiteke ez, beti azten zarela eta behar badaukazu arriskuaren zera ikonsientzia hori, beti ere ez. Nik uri importantea da, baina mm, ez detola presio zehatzik ikusi pelikula egite ez, nire bidetik hartuta nik atxagari planteatzen nion e, nuela nahi, bueno, mm, olako bertso literal bat egitea, bia nairekin baizik eta nik ikusten duen moduan edo egitea, ez? Azken finean, pelikulak nik bizi izan ez dudan, eh, ba, bueno, arlo bat edo eh, ateratzen du da berroita Marko amarka da, ez? Ni ba, gaztea naiz, eta ni naiz bueno, gara hartan bizi, izan bizi ez. Orduan, ba, nik distantzia menduz ikusten dut, ez daukat beste modurik ez, e, nire, bueno, e, jatorki guzteko modu bakarra da ez, e, nire buruari ere fidel izateko eta baita lantzen ari naizen materialari ere. zine gile oso ba, netzak garrantzitsuak izan direnak ez. Eta adibidez, ba, e, oiek ozu izan dira adibidez, ozu preson, Tarkovski ere bai, Buñuel, eta gero beste maila ezberdinean, bai Hitchcock eta, eta John Ford. O, o, azken fina, horren amalgama bat egitea oso zaila da. Ez. Eta ez da ez ere argirik ateratzen. John Ford eta zari nintzen hitz egiten, Hitchcock eta pentsa ze industriak, ze industria mota, nola zenbat pelikula, ez? John Fordek egun dagoetan mar pelikula baino egin zituen baina horretarako industria bat dago, ezta, da? guri falta zaiguna. Eta malezala da, eta ez daukagu beste, beste ez biderik. Bueno, asko dago kanpora atzerrire joten den lan egitera, eta bueno, beste produkzion moduak edo bilatzen dituenak. Horantxe bertan, ari gara Gabriel Arestiren mundu-munduan novela egiten, mitxer gaztan biderekin biogigazten ari gara. Mundu-munduan da Gabriel Arestiren era berean Gabriel Arestiren eh, antzerkilan batean oinarritutako novela bat, ez, berak berriz idatzi zuena. Zazpi bloke dira eta nolabait zazpi bloke horiek ba, toki bat daukat. Ez. Da, bueno, nik uste ba, erronka polita dela ez daukada, ia antzik ez daukada dauko bian airekin, eta batez ere, bament, testu asko dugulako, baina testu literarioa, baizik eta testu eh, antzerkikoa, ez? Eh, elkarrizketa asko eta guzti hori depuratu beharra nola baita, eta hortik zinea sortu beharra, ez? Eta ni beti esaten dut, askoa ba, zinema pixkat, guadiena ibaia zela dela, ez agertu eta esagertu egiten dela hori beti ikuspuntu industrial edo profesional moduko batean hitz egiten. Eh, ni produkzio egiteko modu asko daude, baina diruaz hitz egiten badegu behintzat, bueno, oso entusiastak ezin gara izan, hitz egiten behintzat.